а, видете, ако вие организирате избори, а, во просек по еден а, изборен процес а, доаѓа, ако ги изборите mm -hmm. сите од 2006 година до, до лани, а, во годишно. просек од прилика еден а, изборен процес доаѓа годишно, а, и ако тоа го правите а, на начин на кој а, во потполност а, ги манипулирате буквално сите закони и вршите еден огромен притисок врз целото гласачко тело и при тоа вршите едно континуирано структурно насилство од првиот ден после предходните избори па до моментот кога повторно доаѓате пред гласачките места, едноставно тоа не се избори, број еден. Тоа, тоа едноставно не се избори. Тоа се а, техникали, една огромна а, медиумска кампања, мултимедијална, mm -hmm. која завршува со една симулација на избори, а не се тоа истински избори. Значи, тоа едноставно ние го, го, го наблюдувавме, особено во 2013 и 2014 година дојдавме до фрапантни податоци на кои ние вистина не се ни надевавме, иако се сметавме за познавачи на теренот. Дојдовме до ситуации кои се гротескни, кои не, зна, не знаете дали да се смеете или да плачете кога ќе ги видите. И кога ќе видите дека тоа, тоа станува пракса, дека се повторува, и кога ќе видите дека, дека на долгорочни основи системот е во една константна ерозија, во константен пад